Hola, buenas. Soc alumna de MAT, faig el curs de suficiència 2 i avui us llegiré un poema de Luis Vaz de Camons, que és un poeta portuguès. Eh, estic a Sant Llorenç de Montgai, la comarca de la Noguera, que és un lloc molt bonic. I doncs, comença a llegir. Amor é o fogo que arde sem se ver. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É o nunca contentar-se contente. É cuidar, que ganha em perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade mas como causa, causar pode ser favor. Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si mesmo, é o amor. Doncs res, això é o poema que é triado e o trovo muito bonito. Salutações a todos adeus Como um poble d'ocells, fills de la llum eterna, des dels pòrtics del temple d'un déu abandonat, oh, cos meu, la meva ànima sedent de claredat, guaita'm fora, a l'espai on la vida governa. No pas dins teu, al trist recinte humit i gras, on regna, entre la fosca, que glaça les palpebres, la mort, la immunda mort, oferta en els altars a un culte corrum, corromput d'unes de runes i tenebres. La mort, tots els camins que arriben fins a Déu, passen sota els teus arcs, o oh, portal de misteri. Ah, qui pogués morir sense agonia lleu, cara a la sola llum, a l'esplendor aeri, alegre, lliure, net com el vol d'un ocell, travessant l'arc més alt a frec de capitell. Poesia de la primavera. Al jardí jo m'entraré i floretes colliré. Si vols veure ocells volar, ves pel maig a la muntanya. Si vols veure ocells volar, ves pel maig al Colomar. Allí canta el rossinyol, la guaia i la caldernera. També hi canta el putut en el temps de primavera. Només incerta, de tan vehement, la sorpresa amb què aculls la llum que esclata. Rere el mirall opac i els cortinatges angoixants i feixucs d'aquest llarg temps de prova. És així com la vida expressa el seu misteri i en referma la bellesa. L'entreteixit del temps no mostra cap fissura, flueix sempre ineluctable. Tot és perfecte i just dins el seu àmbit. L'ànima de les flors, de Joan Maragall. Aquelles dues flors que hi ha posades al mig del caminal, qui és que les hi deu haver llançades? Qui sia tant s'hi val. Aquelles dues flors no estan pas tristes, no, no, riuen al sol. M'han encantat així que les he vistes, posades a morir, més sense dol. Morirem aviat lluny de la planta, elles deuen pensar. Més ara, nostre brin, el poeta encanta, i això mai morirà. Guapa, i, i... doncs hi va dedicar aquest poema. Oh. Diu, brames i una foguera, és l'esclat de la primavera, tens als llavis una sirena que devoraria amb fanera. Quina deu ser, Déu, la manera de tenir-te tota sencera, digue'm cap on és la drecera per trenar-te la capellera, Ref obrir botons i cremallera, cremar com figura de cera, refugiar-me en ta conillera. <laughs> Ets al darrere la barrera, Afrodita, Minerva i Era. Damnat per ser tu la cambrera a una eterna borratxera, avui en serà la darrera que quan tanquis la cafetera et prendré les claus, la cartera, i així, quan t'obri la portera, em trobaràs dins de la l'aigüera, l'armari, el bidet, la nevera. Tu diràs, oh, com una fera, jo diré, vera.